gittim ve e, gördüğüm insanların çoğu iyi insandı. Kendileri barış, adalet ve uyum peşinde bunları istiyorlar ve aynı zamanda kadınların da çocuklarını güvenli bir ortamda büyütmelerini istiyorlar ve bugün biz e, bir sanatçının pozitif eserlerini kutlamak üzere burada bir araya geldik. Sayın Zülfü oh, Livaneli bizlere ilham veriyor ve bizleri daha iyi bir gelecek için çaba harcamaya davet ediyor. Kendisinin eserleri, şarkıları bizim kalplerimize dokunuyor. Kendisi hoşgörü, güzellik ve birlik e, çağrısı içeriyor. Sizler, size uzun uzun ömürler diliyorum. Harika yıllar diliyorum. İnsanlar sizlere saygı duyuyor, sizi seviyorlar ve herkes sizin yeni eserlerinizi bekliyor. Ümit ediyorum ki Herkes benim bu dileklerime katılacaktır. Söz veriyorum. Her birimiz, burada bulunan her birimiz her gün kendi tarzımızla bu dünyayı daha güzel, daha eli açık, daha sevgi dolu bir yere dönüştürmek için çaba harcayacak. Teşekkür ediyorum.